السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم بموقع جديد التعدين السحابي لعملة الروبل وزي ما انتم شايفين قدامكم طبعا الموقع بيقول قم بإيداع 1000 روبل لمدة 3 ساعات سوف تتلقى 1500 روبل مش معقول يعني الكلام ده يكون بجد بس احنا نحاول نجرب في الموقع ونحاول نشتغل ونشوف اذا كان الكلام جد او حيكون نصب وطبعا التسجيل في الموقع سهل جدا كل اللي انت عليك تدخل رقم محفظة داير وبعد كده نضغط على لياتي بيفتح معانا الموقع بالوجه اللي انتم شايفينها كده وبيشتغل معانا التعدين على طول من غير ما نعمل اي حاجه لكن طبعا التعدين بالشكل مجاني مش هيرضى يسحب معاك لو كملت اي ارباح تيجي تسحب تسحب من الموقع هيقول لك لازم تعمل ايداع على الموقع الاول فاحنا هنروح طبعا مباشره هنروح نعمل ايداع في الموقع عشان خاطر نجرب نشتغل ونشوف اذا كان الموقع صادق ولا لا فاول حاجه هنروح نضغط على خزانه وبعد كده هنا هنشوف طبعا مبلغ التجديد ادخل مقدار التجديد طبعا هنخليها احنا هنشتغل ب 10 روبل خليها 10 روبل طبعا هنضغط آه، هيقول آه لي طبعا الدخل في الساعه 5 روبل آه قم بالتحويل الى رقم هنحول طبعا للرقم اللي هم ادوه لنا ديتي هناخده كده copy او نسخ وبعد كده هنروح على محفظه البير هنضغط على السهم او الماوس ده كده هنحط الرقم هنا لصق بعد كده نكتب هنا 10 روبل بعد كده نضغط على آه ارسال بعد ما حولنا طبعا المبلغ بنروح طبعا على علامه الساعه دي كده نضغط عليها هناخد طبعا رقم معرف العمليه نسخ او copy. بعد كده نرجع الى الموقع ونحط رقم معرف العمليه كده هنا بلس بعد كده نضغط فوق حتى وكده انا عملت الايداع ب 10 روبل هنا بيقول تم ارسال معمل المعالجه يرجى الانتظار فمجرد خمس دقايق كده هنلاقي طبعا الرصيد بتاعنا والتعدين بتاعنا اشتغل اسرع ان احنا عملنا ايداع كده ب 10 روبل طبعا بيقول لك السحب بعد ثلاث ساعات ثلاث ساعات مفروض اسحبهم 15 روبل ال 10 روبل اللي انا عملتهم ايداع مفروض اسحبهم 15 روبل ده بقى الشغل على الموقع فهنشوف اذا كان موقع صادق او لا آه، فاحب انبه انوه لحضراتكم فاي حد هيعمل ايداع على الموقع بيكون على مسؤوليتك الشخصيه علشان خاطر زي ما انتم عارفين مواقع الاستثمار يعني مش مضمونه جدا فانا مش هقدر اقول لك ان الموقع مضمون او موثوق لا انا بجرب زي زيكم وبستثمر على المواقع والحمد لله بكسب كويس جدا من الاستثمار على المواقع فانت حابب تجرب آه، جرب واشتغل لو مش حابب ما تشتغلش لو هتعمل استثمار فيبقى على مسؤوليتك الشخصيه وده كان موقعنا النهارده فيا رب يعجب حضراتكم ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته